السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل tersambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan mukaddimah kepada risalah tafsir ini kuasa <clears throat> berapa waktu itu Setelah kita sebut berkenaan dengan dalil Itu sebelum daripada itu kita sebut Berkenaan dengan um, Istilah dalam ilmu tafsir Kita telah bincang berkenaan dengan tajuk Ataupun mauduk <clears throat> Ataupun dakwah satu surah <clears throat> Yang agak berlainan walaupun surah tu dinamakan dengan nama-nama tertentu tapi itu bukan tajuk dia tajuk itu berdasar kepada peristiwa ataupun cerita yang diceritakan dalam surah tersebut <clears throat> sekarang ni kita masuk berkenaan dengan dalil pada bab dalil ini kita telah sebut berkenaan ada tiga jenis dalil itu dalil akli dalil naqli dan juga dalil wahyi dalil akli naqli dan juga dalil wahyi yang telah pun <clears throat> kita sebut hari itu sampai dekat dekat mana itu si ya. kita telah sebut dalil akli ni ada dua ada dua ada tiga tapi kita sebut dah dua dah dalil pada diri kita sendiri berkenaan dengan kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala kepada manusia yang keduanya dalil akli afaqi iaitu di luar daripada suatu yang ada pada manusia ia terbahagi pula pada tiga iaitu tahap tinggi daripada langit hingga ke aras Allah dan juga sifli permukaan bumi, lautan, daratan, malaikat, jin dan sebagainya dan juga jawi itu udara seperti burung yang di bawah pada langit sampai kepada bumi. Itu ha, semua <clears throat> dalil akli yang manusia boleh fikir yang mungkin dia boleh beriman dengan Allah Ta'ala dengan dalil akli yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Sini itu dalil akli i'tirafi. Ianya adalah sejenis dalil yang memang diakui oleh pihak lawan Ini musyriki Mekah Dalil yang menjelaskan betapa kudratnya Allah Ta'ala dalam penciptaan perkara-perkara besar Al-umurul izam Jadi apabila pihak lawan telah menerima perkara besar Seterusnya akan diajak untuk menerima juga Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurus perkara-perkara besar Seperti itulah Allah mengurus perkara-perkara kecil yang mereka silap faham itu mereka memahami perkara-perkara kecil ini diurus oleh wakil-wakil Allah kepada kefahaman yang sebenar Allah alam biasanya daripada dalil iktirafi berbentuk soalan dan jawapan baik <clears throat> dalil iktirafi ini itu apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan suatu perkara yang mana perkara tersebut juga diiktiraf oleh pihak lawan Contohnya kejadian langit bumi Tidak ada orang yang boleh sebut kejadian langit bumi ni Maka Allah Ta'ala sebut bahawa dia dialah yang buat langit Dia buat bumi Dan <clears throat> musuh musuh Allah Musyiki-musyiki Mekah yang ada pada zaman Nabi hari itu pun Dia mengaku Langit bumi ni memang Allah Ta'ala buat Mudah-mudahan dia kata Dengan dia mengakunya Allah Ta'ala yang menguruh perkara-perkara besar ini Mudah-mudahan dia akan menerima juga bahawa Allah Ta'ala yang mengurus juga perkara-perkara yang kecil Jadi anggap selama ni perkara-perkara hak kecil-kecil nak minta dengan Allah benda mudah-mudah ni Jadi kita minta dengan perantaraan di antara Allah dan dia Dia dan juga Allah Itu kita minta kepada orang ni yang mana orang ni Allah Ta'ala bagi power kepada dia Menerusi keberkatan dia ke menerusi apa sahaja yang dia kira orang ni adalah pilihan Allah Ta'ala yang dia letak sendiri <clears throat> yang disembah oleh musyriki Mekah ni di antaranya jin malaikat jin malaikat ataupun orang-orang yang dia kira orang yang dia wali di kalangan mereka jadi dia rasa bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan keberkatan bagi orang ni dan kita minta dengan dia tak perlu lagi minta dengan Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala dah turun <clears throat> bagi kuasa kepada dia untuk menerima dalam masalah-masalah kecil ni orang panggil syirik orang panggil syirik <coughs> baik muka surat yang ke-16 Bismillah dalil nakli <coughs> baik Dalil nakli adalah dalil berbentuk nukilan daripada kisah-kisah hikayat ataupun nukilan berbentuk perkataan. Dalil nakli ini menjadi bahan bukti kedua selepas dalil akli. Dalil ini adalah jenis yang boleh dilihat dan boleh didengar. Ia dapati riwayat ataupun ayat-ayat quran terdapat pula tujuh jenis dalil nakli. Yang pertama dari nakli kutubi Allah Ta'ala zahirkan daripada kitab terdahulu kalau kitab dulu pun ada dan Allah Ta'ala sebut kembalilah Quran bahawa <clears throat> apa yang disebut oleh Allah Ta'ala Quran itu dari sudut akidahnya sama dengan kitab dulu akidah tak lari ani ambudullah wala tusyiku bihi syai'a jadi hamba kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah marilah nabi mana pun serupa <clears throat> sama sahaja dari segi syariat itu mungkin berbeza Oleh kerana itu Nabi Musa AS menyebut bahawa Musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat Aku datang ini adalah membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat Nabi Nabi Isa ha, Nabi Isa sebut Musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat Aku datanglah membenarkan apa yang adalah kitab Taurat hak Nabi Musa bawa. Membenarkan ini itu membenarkan dari sudut akidah Betul, sama akidah Syariat itu mungkin berbeza <clears throat> Syariat dari sudut fiqah kita panggil Mungkin berbeza Dari sudut solat ke apa ke Mungkin undang-undangnya agak-agak berbeza dengan kita Tapi dari sudut akidahnya sama Baik, yang kedua dalil Nakli Anbiya Al-Mufassal Bila sebut nama Nabi secara spesifik secara jelas secara nyata yang ketiga isinya itu <clears throat> dalil nakli al-anbiya mujmal mujmal bermaksud ringkas ini apabila disebut nabi sahaja tanpa disebut nama yang ketiga yang, yang di itu dalil nakli ahli ahli kitab apabila disebut berkenaan pengikut nabi-nabi yang ada kitab seperti kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur seterusnya dalil nakli jin dalil yang menyebutkan amalan kata atau pelakuan jin ialah kerana jin pun ada menerima tauhid kalau jin boleh terima kenapa manusia tidak boleh menerimanya dalil yang seterusnya dalil nakli malaki iaitu dalil yang menyebut tentang tentang iman para malaikat <clears throat> kerana mereka juga menerima tauhid dan yang G iaitu dalil nakli hayawan iaitu dalil tentang ketaatan binatang ini kerana binatang pun menerima tauhid. Baik. <clears throat> Nak mudah faham senang je. Dalil nakli dalil yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan yang berbentuk kisah ataupun perkataan yang dalil tersebut menjadi bukti yang jelas. Dalil akli ini dalil kena fikir. Nakli ini dalil kena baca. Ataupun cerita yang pernah didengar. Allah Ta'ala sebut dalam nakli dalam Al-Quran <clears throat> cerita Nabi Yusuf tak perlu dah ambil cerita lain sebab cerita Nabi Yusuf sudah lengkap biasanya kalau depan ayat tu ada perkataan contoh Yasin wal Quranil Hakim. Kalau ada perkataan hakim depan tu biasanya dalam tu banyak dalil akli. Boleh faham ni? Banyak dalil akli. Biasanya gitu. Dia tak lari daripada kaedah tu Kebiasaan Kalau lari pun Mungkin ada ayat-ayat yang khas Kalau <clears throat> Permulaan ayat tadi dimulakan dengan mubin Tuhamimul kitabil mubin kalau mubin dalam tu mesti banyak dalil nakli contoh surah Yusuf alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin disebut mubin lepas pada huruf alif lam ra huruf-huruf muqatta'ah huruf satu-satu mesti dalam surah tu banyak cerita berkenaan dengan dalil nakli memang Sahih Yusuf boleh kata dalil nakli lah sebab dia cerita Nabi Yusuf secara secara teratur daripada Allah Ta'ala yang tidak perlu kita rujuk pada riwayat Israeliyat sebab telah terang tapi kalau Hakim Yasin wal Quranil Hakim kalau hakim depan tu Dia mesti dalam tu banyak Berkenaan dengan dalil akli Boleh faham ni? Kan, nah? Eh? Ha, jadi kita tengok Quran nanti kita akan faham InsyaAllah <clears throat> Penting apa dari nakli ni Supaya orang boleh realitinya ada Kisah tu pernah disebut Kalau Yahudi nak lawan Muhammad macam mana Nama, nama Muhammad tu sudah adalah kitab mereka yang ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri namanya Ahmad ada ha, kata itu bukan Muhammad itu nama Ahmad Ahmad itu dalam bahasa dia dalam bahasa Ibrani nama Ahmad hakikatnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak membuktikan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi ini sama dengan Nabi-Nabi terdahulu jadi kalau ahli kitab <clears throat> beriman pada Allah Ta'ala mestilah dia mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dia akan mengaku kecuali dia nak lawan juga kerana kepentingan-kepentingan tertentu yang dia jaga. Khususnya kepentingan puyuk nasi dia eh. Atau nombor satu Dan manusia ni bila Puyuk nasi dia tu Tergadai memang susah lah Dia akan lawan Walaupun dia lawan tu benda yang betul Adakah Yahudi tak tahu hak dia lawan tu betul? Tahu. Kerana Allah Taala telah sebut, "Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka kenal Muhammad ini sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Maknanya dia kenal sebut. Lawan juga kerana apa? Ha, kerana puyuk nasi yang mereka jaga. Siapakah hari ini pun orang yang tahu benda betul tapi lawan juga kerana tu kerana ada benda yang dia nak jaga Allahu Akbar <clears throat> Minta-minta jauh lah <clears throat> Ni musim orang pilih raya Serabut tu Kempen kawan tu Kempen ni Macam-macam <clears throat> Macam-macam dalih buat keluar Atau masing-masing Tawarkan pahala lah Undi parti saya dapat pahala Undi kata undi parti saya dapat pahala mana kata dapat pahala sebarang kebaikan dan menyeru kepada kebaikan tak kira parti mana semua dapat pahala nak kata undi awak dapat pahala mana dapat pahala sebarang benda yang kita seru kepada kebaikan maka Allah beri pahala pada kita tak payah sebutlah undi parti tu dapat pahala tak payah caci orang lah. Tak payah buka aib orang. Sebut awak minta awak nak buat apa. Senangnya. Saya minta saya nak buat ni Saya nak buat Hama sebut lah Tak perlulah buka aib orang <clears throat> Ni buka aib siapa aib peribadi Allahu Akbar Ni tak jauh lah daripada kita tuan-tuan Takut jadi amalan kita rosak Syok sangat kena cucuk ke syaitan ni ha? Syok, syok kena cucuk ke syaitan ni Jangan main-main syaitan ni Cucuk sini, dia cucuk kawan tu Ustaz pun kena cucuk Ustaz sama-sama sunnah pun nak bergaduh tak cukup dengan bergaduh ustaz-ustaz yang bawa bida'ah ni bergaduh dengan ustaz sunnah hal apa hal politik ya? hal tak kerajaan hal ni kata kena tak kerajaan kalau lawan kerajaan khawarish ah sunnah boleh jadi khawarish <laughs> nah hal ni kata tak boleh tak boleh guna fatwa atau begini-begini eh hey, mendekhil lah nak tekak buat apa tak payah masuklah senyap lah Ulama nak senyap. Jadi penasihat. Penasihat kepada pemimpin. Waktu saya bila keluar statement-statement begini bila orang tanya, saya jawab mudah je. Nak pilih siapa? Saya kata pilih calon hak baik, hak boleh bantu sunnah. Dan kalau dia buka Islam, kalau kita ustaz semua buka Islam, pilih yang mana yang dekat dengan Islam. Nampak-nampak dia tu macam ramahlah Islam dengan Islam dia boleh toleransi. Walaupun dia bukan Islam. Hak jenis cakna pada rakyat. Jangan pilih hak turun lima tahun sekali, jangan. Lima tahun sekali. So lima tahun, tu tutup pintu kereta lagi. Jangan pilih hak begitu. Sebab dia tak cakna pada rakyat. Tu panduan memilih pilihan raya ni. Nak dengar-dengar tak boleh dengar pun dengar. <laughs> Nampak ni? <clears throat> Baik. <clears throat> Yang ke C dari wahyi yaitu titah khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan semua ayat-ayat lain adalah wahyu yang perlu disampaikan kepada umat. Tapi ada ayat-ayat yang mempunyai titah yang khas. Ia disebut dengan lafaz yang khusus supaya baginda sampaikan tuntutan tauhid dalam ibadah atau adat. Ia menghilangkan salah anggap manusia Kerana ada yang kata Nabi memandai sahaja suruh beritahu sesuatu Dulu orang tomoh kepada Nabi Sekarang manusia kata kepada kita yang menyampaikan ayat Quran <clears throat> Termasuk orang kafir yang tidak menerima Nabi Muhammad Maka kepada mereka kita katakan Kita sampaikan Kerana sudah ada arahan khusus dari Allah Untuk sampaikan kepada manusia Maka itulah sebabnya kita kena sampaikan Biasa senang kita kenali apabila ia ada perkataan kul Katakanlah di, di dalam ayat itu Atau aku perintahkan Aku di, telah diperintahkan oleh Tuhanku Atau aku telah diwahyukan Atau ayat-ayat yang sama makna dengannya Dalil wahyi ini Itu dalil apabila <clears throat> Nak kemukakan bukti Apabila orang kata Nabi Muhammad SAW ni Mereka Quran reka-reka Al-Quran Quran ini satu benda yang direka oleh Nabi kata dia baik <clears throat> yang pertama Allah Ta'ala tunjuk bukti banyak bahawa Quran ini tidak direka oleh Nabi Allah Ta'ala lahirkan Nabi sebagai seorang ummi tiba-tiba Nabi boleh baca Quran dan bahasa Quran itu lebih hebat daripada gaya bahasa Arab kita kena mengaji bahasa Arab <clears throat> baru boleh faham Quran Baru boleh reti gaya bahasa Quran Mengaji bahasa Arab baru reti gaya bahasa Quran Kelebihan Allah Ta'ala bagi Ataupun mukjizat pada Nabi SAW Itu Quran itu sendiri Bila Nabi baca Quran Semua orang Mekah jadi ajaib Semua orang Mekah jadi orang panggil Macam mana Muhammad belum cakap gini Sedangkan Muhammad ni bukan jenis orang yang Sekolah, bukan jenis cikgu yang mengajar dia Tapi dia boleh cakap gini Kadang-kadang semua semua Quran ni wahyu semua sekali. Semua wahyu. Tapi kadang-kadang tu <clears throat> ada titah khas. Dan biasanya dalil wahyu ini dimulakan dengan perkataan kul. Kul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilai. Kul kul kul ni biasanya mengatakanlah Muhammad. <clears throat> Baik. Kalau Nabi saw. alaihi wasallam mereka Reka Al-Quran ni dia tak kata perkataan akul, Allah Taala tak suruh sebut kul, tak suruh. Sebut jelah. Sebagaimana orang tu bercakap. Nah, dia bercakap jelah. Tak ada orang bercakap hmm, telah berkata saya. Sebenarnya saya gini tak ada orang bercakap gitu. Orang kata, ha, awak tu lambik tu. Awak tu lambik. Tak payah guna telah berkata saya tak payah. Tapi Nabi dia guna kul Katakanlah Katakanlah ni Muhammad Musbuklah Pada mereka Sepatutnya Nabi baca ayat ya, Innama Kul Innama ana basyarum Sepatutnya gitu je lah. Tapi diletak juga Kul Kul Innama Katakanlah Nabi tetap Sebut perkataan kul Kerana Apa yang Nabi sebut ini Bukan hak Nabi Hak Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baik. Istilah yang ketiga itu takhwif ukhrawi. <clears throat> takhwif ukhrawi ianya adalah ayat-ayat penakutan dengan kejadian akhirat. Nak suruh manusia takut dengan akhirat. Diberikan ayat sebegitu supaya kita takut dan beringat. Awas. Ingat ni awas. Sepatutnya apabila kita baca ayat-ayat Quran berkenaan akhirat kita dah takut dah sepatutnya kita lebih takut kepada akhirat lebih dari takut kepada manusia baik ni berkenaan dengan takhwif ukhrawi di dalam ayat Quran Quran ni yang kita duk baca hari ni ada ayat Ya Allah subhanahu wa ta'ala cerita berkenaan dengan akhirat Dan apa yang manusia dapat berkenaan dengan akhirat dan bila mulanya akhirat tu disebut akhirat bermula daripada sakaratul maut sampai seorang masuk syurga ataupun neraka. Bermakna manusia yang fikir akhir hidup dia mati adalah manusia yang salah fikir. Pemikiran yang salah. Dunia ini bukan akhir dengan mati. Hidup kita ni tidak akhir dengan mati. Hidup kita akhir di antara syurga neraka wala azubillah minta Tuhan jawab pada neraka manusia yang bijak apabila manusia fikir setiap apa yang dia buat menuju syurga ataupun menuju neraka Allah lalu Allah subhanahu wa ta'ala datang ke ayat-ayat yang berbentuk takhwif supaya pihak lawan yang masih enggan menerima dakwah itu merasa takut seterasa bimbang terhadap masa depan mereka Tujuan cerita azab akhirat ha, Biasanya Allah Ta'ala cerita Keadaan akhirat Sengsara akhirat Azab akhirat Tu dia panggil takhwif Kalau dia panggil dalam dalam bahasa Inggeris dia panggil warning warning ha? ayat-ayat berbentuk warning akhirat amaran keras yang Allah Taala bagi kepada akhirat pada orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu apabila mereka rasa bimbang tentang masa depan mereka. Masa depan kita sebenar akhirat lah. Tu masa depan hak sebenar. Masa depan atas muka dunia ni mungkin kita boleh tolong orang kalau tak tak tak tercapai matlamat masa depan hak sebenar. Tapi masa depan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala akhirat ni masa depan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala akhirat ni yang mana hujung jatuh dari syurga ataupun neraka. Lalu Allah Taala bagi warning ayat nak suruh musyrikin atau orang yang mendengar Quran sasaran kepada dakwah kita ini supaya mereka takut supaya mereka terima dakwah-dakwah yang ada dalam Al-Quran iaitu tauhid risalah akhirat tu dakwah tiga tu hak kita telah sebut pada kuliah yang lepas baik <clears throat> contoh takhwif ukhrawi adalah wanasuqul mujrimina ila jahannam wirda dan kami akan menghalau orang yang bersalah ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga boleh dikatakan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan <clears throat> akhirat benda yang boleh manusia bawa takut kepada akhirat siksa akhirat boleh kita katakan itu sebagai takhwif ukhrawi warning akhirat baik warning akhirat dia punya um, partner dia regu dia iaitu takhwif duniawi istilah yang keempat takhwif duniawi adalah satu ayat yang menakutkan dalam keadaan dengan keadaan di dunia ayat-ayat sebegini memberitahu kita yang kalau kita tolak agama dalam dunia lagi boleh kena azab ketahuilah oleh diancam siksa itu boleh dikenakan semasa hidup di dunia kesudahan yang dikenakan Allah tidak akan mampu menyelamatkan siapa pun dalam bahasa Arab sebagai contoh digunakan kalimah ayyamillah ayyamillah itu hari-hari Allah di mana hari di mana Allah menceritakan bagaimana kaum-kaum terdahulu diberikan dengan azab mereka di dunia seperti kaum Ad, kaum Samud, <clears throat> Fir'aun dan sebagainya. Contoh takwif duniawi adalah wakam ahlakna qablahum min min, min qarn dan amat banyak kaum-kaum kafir yang telah kami binasakan sebelum daripada mereka surah maryam ayat 98 baik partner dia punya regu dia pasangan kepada takhwif ukhrawi tadi iaitu takhwif duniawi benda yang Allah Taala cerita macam mana mereka yang melawan dakwah tauhid ni melawan tauhid melawan risalah melawan akhirat tak percaya pada akhirat bagaimana telah ada satu penetapan azab kepada mereka yang Allah Ta'ala ceritakan sendiri pada pada Nabi SAW supaya cerita pada musyrik Mekah banyak ayat Quran gitu Allah Ta'ala cerita kaum Ad, kaum samuk semua tu bermakna kamu lawan Nabi ni Biarlah kalau kamu tak terima akhirat tu Mu punya pasal lah Akhirat ni ada, ada, ada, ada Tapi mu tak terima juga Sebab tak berdepan lagi dengan akhirat Sekarang ni masalah duk atas muka dunia ni Orang yang tidak terima Nabi Telah pun dikenakan azab Contohnya ada Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iramazatil iman Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وتأشيت القرآن bagaimana kamu tengok kaum kaum alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'an kaum an Allah Ta'ala cerita kehebatan mereka itu kaum A, kaum Samu, kaum Iram yang buat bangunan, pahak bukit tapi tidak ada kesannya hari ini semua dihancurkan oleh Allah Ta'ala maka Perangai hak menentang Nabi mereka tu sama dengan perangai kamu. Jadi kamu fikir kamu selamat atau muka dunia? Tak. Kalau kamu lawan juga, kamu juga berhak menerima azab sebagaimana hak lepas. Itu tujuan takwif duniawi. Allahu Akbar. <clears throat> Kemudian tafsir duniawi. Tafsir duniawi lawan kepada takhwif takhwif makna warning amaran tabshir makna berita gembira jadi tugas Nabi ni dua tugas Nabi ni dua mubashiran wa nadhira mubashiran beri berita gembira wa nadhira satu lagi beri ancaman kalau kita sebut takhwif tadi ancaman kepada yang lawan berita gembira kepada hak sokong sokong akidah tauhid an abi bawon baik Tafsir ukhrawi ianya ada ayat-ayat berita gembira dengan keadaan akhirat bagi yang menerima mereka yang menerima dakwah dakwah atau apa hak kita bincang mula-mula tadi dakwah hak terbahagi pada tiga itulah tauhid risalah akhirat kau kena ingat ni, letaklah kepala ni. Sebut dakwah je tauhid, risalah akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirat. Tauhid tu la ilaha illallah. Risalah tu Muhammad Rasulullah. Patut satu lagi akhirat. Nabi mari cerita benda tiga ni je. Orang yang tolak ni dapat azab sebagaimana kita sebut, tapi hak terima ni dia berikan nikmat yang tidak terhingga. Contohnya ayat tafsir ukhrawi berita gembira akhirat untuk orang yang menerima ni innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula itu surah al-kahf Allah taala sebut sungguhnya orang yang beriman beramal soleh disediakan bagi mereka syurga syurga firdaus tempat eh, sebagai tempat tetamu yang serba mewah lalu ayat-ayat syurga ayat-ayat berita gembira apa yang mereka dapat <clears throat> di akhirat itu adalah merupakan di bawah ayat tabsyir berita gembira akhirat kenapa perlu sebut begini kenapa Allah Ta'ala perlu sebut akhirat ni yang pertama nak bagi motivasi kepada orang yang sokong Nabi ni bahawa mu kena yakin atas muka dunia macam-macam mana susah pun akhirat bahagia bahagia apabila menerima tauhid Nabi bawa bahagia apabila menerima Nabi SAW Bahagia apabila menerima percaya pada akhirat Semua benda-benda ni Kalau kamu terima semua benda ni Nesaya bah- akhirat kamu Akan jadi orang yang bahagia Baik <clears throat> Yang keenam Tabsyir duniawi Hal tadi <clears throat> Tahwif Warning Akhirat Pasangan dia Warning Tahu muka dunia lawan dia berita gembira atas muka dunia dan berita gembira akhirat baik tafsir duniawi ianya ayat-ayat berita gembira tentang perkara yang boleh diterima oleh dunia di dunia lagi kepada mereka yang menerima dakwah tapi kena faham sikit ni ha, dia kena kena kena perhati betul-betul <clears throat> baik Ianya tentang kepuasan hidup yang dimiliki oleh orang yang menerima dakwah Seperti diberikan kepada para Nabi Ianya adalah kepuasan yang tidak dapat dirasai oleh orang kafir Kalau suatu perkara orang kafir pun boleh dapat Maka dia bukan tafsir duniawi yang dimaksudkan Baik Ia bukanlah kekayaan kerana ramai orang yang kaya Tapi mereka bunuh diri mereka Lihatlah bagaimana Nabi miskin belaka Tetapi mereka puas dengan kehidupan mereka Lihatlah bagaimana Nabi sengaja tidak tolak kekayaan daripada hidup baginda. Walaupun baginda boleh dapat perkara itu, jadi takkan Nabi <clears throat> tak dapat tafsir ini Nabi bersyukurkan Nabi dapat kepuasan. Kepuasan hidup Nabi adalah menderita kerana Allah. Ini nikmat yang besar. Ini bukanlah menyuruh kita menolak nikmat zahir, tapi ianya memberitahu kepada kita bahawa nikmat <clears throat> bahawa, bahawa nikmat zahir sahaja. Nikmat zahir itu pun tidak ada harga sebenarnya apabila isteri Nabi teringin lebih sikit mendapat kenikmatan dunia Nabi dengar sahaja terus baginda baginda terasa mereka bo boleh dapat semua itu tapi kalau mereka hendak kenikmatan dunia mereka tak layak duduk dengan Nabi Nabi sedih kerana mereka tak faham sedangkan mereka duduk dengan Nabi pada baginda kalau isteri-isteri yang duduk <clears throat> duduk dengan baginda pun tidak faham orang lain macam mana lagi oleh itu dia kata amat terkesan dengan peristiwa itu Nabi tak bercakap selama sebulan dengan mereka waktu itu Sayyidina Umar terus pergi berjumpa dengan Nabi bertanya sama ada baginda telah menceraikan isteri-isteri baginda kerana dia takut kalau Nabi ceraikan anaknya Hafsah kerana anaknya <clears throat> adalah salah seorang isteri Nabi waktu itulah dia melihat, melihat bagaimana keadaan rumah Nabi bila sedih dengan keadaan itu dia telah menyuruh baginda berdoa supaya diberikan lebih lagi daripada hal dunia Nabi berkata kamu tidak faham lagi apa yang mereka dapat <clears throat> apa yang mereka dapat dia akan lebih baik lagi semakin kita menderita semakin tinggi semakin tinggi di akhirat sedikit sahaja disebut tafsir duniawi kena berbanding tafsir ukhrawi kerana segala nikmat di dunia akan kita tinggal pada akhirnya oleh kerana ia tidak kekal maka cukup ada sebut sedikit sahaja contohnya idza ja'a nasrullah wal fath datangnya pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai kota Mekah. Baik. Tafsir duniawi <clears throat> perkara atas muka dunia ni bukan melibatkan harta. Keringat, Bukan melibatkan harta. Kerana kalau melibatkan harta, nescaya orang yang bukan Islam menerima harta lebih banyak tu. Adakah dia menerima tafsir? Adakah dia bahagia tidak? Bahagia sebenarnya itu apabila duduk di atas muka dunia ini berjaya menjadi hamba Allah Ta'ala. Menderita tu bahagia bagi orang yang membawa dakwah. Bagi orang bawa sebagai Nabi SAW. Allahu Akbar. Nabi boleh tolak dunia. Dan Nabi boleh ambil dunia yang Banyak mana boleh. Tak pelik Nabi boleh minta harta Isti-isti Nabi Yang dekat dengan Nabi pun minta Tuntut dengan Nabi Nabi tanya dua perkara Nak dunia, boleh aku cerai kamu nak dunia Tapi akhirat tak boleh bersama dengan aku Tapi Nabi isti Nabi pilih akhirat Untuk bersama dengan Nabi SAW Sebab itu dia kata Ayat-ayat berkenaan dengan Perasaan gembira Tak nak gembirakan hati orang yang orang yang duduklah akidah tauhid yang betul ni biasanya amatlah sedikit sahaja sahajalah Quran nak banding dengan ayat-ayat surga surga surga ni banyak kerana itu kehidupannya kekal dunia tidak kekal dunia ni tidak kekal orang yang rasa dunia ni kekal telah ada satu titik kekufuran ada lah diri dia kena jaga kerana <clears throat> pemikiran orang yang kufur sahaja bahawa dunia ni kekal hasil daripada kita fikir dunia ni tak kekal lah kita jadi orang baik kita jadi orang yang betul-betul ikut perintah Allah Ta'ala kita tak kata orang kita tidak menzalimi orang tidak menyakiti orang sebab kita yakin ada akhirat kita tak rampah hak orang sebab kita yakin ada ada akhirat semua orang yang dizalimi datang muka dunia akan diadili di negeri akhirat menderita orang sakit datang muka dunia ini sebab orang khianatlah macam-macam tapi akhirat dia bahagia menderitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menderitanya para sahabat kena berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah tinggal kampung halaman menderita tapi derita itu dalam derita itu ada bahagia Ya Allah kita nak rasa macam mana ni kalau tak duduk adalah nak duduk dalam benda hak Nabi bawa ni kita tidak akan dapat rasa walaupun ustaz ke wala tak syekh ke siapa ke dia tidak akan dapat rasa penderitaan hak nabi tanggung betul nabi lapor bawa agama kita ustaz kenyang ha. Lepas ceramah makan Sebelum ceramah makan Apa jadi besar gini <laughs> Kalau dia derita bak makan Kita tak rasa lah Orang dengan Nabi lah Orang tak mau dengar apa hak Nabi sebut Kalau orang tak mau dengar kita hari ni sebut benar-benar? tak ada, tak ada satu benda yang pelik bagi kita Sebab Nabi pernah rasa Betapa downnya perasaan kita Betapa stresnya kita bila orang tak mau dengar Itulah yang dirasa oleh Nabi SAW Tapi kalau kita fikir Oh rupanya gini yang Nabi rasa Hati kita tenang Sebab kita boleh cakap benda betul cakap benda betul ni hati tenang betul tuan-tuan macam orang kahwin dua juga orang kahwin dua isi pertama tak tahu tak tenang betul si isi nombor dua selfie selfie bang dan jangan upload lah jangan upload diam dia <laughs> takut letaklah facebook sama sekarang lah nak keluar pun tengok kiri kanan tengok orang kiri tengok orang kanan Bukan saya biasa tapi nak sembuh. <laughs> Dia kata, kata macam biasa je ustaz ni. Tidak dah. Nak sembuh. Nak tenang. Dan kalau tu terang dengan isteri. Oh ustaz mengamuk dia. Oh mana ada orang perempuan boleh terima. Ha? Fikirlah derita ke bahagia. Mungkin mengamuk dia tu kita bahagia dia derita. Dia tak sadar fikir lah atas muka dunia ni suami kita nikah dengan orang lain ke suami kita lari ikut perempuan lain ke sedih tu memang sedih tapi dunia ini bukan satu benda yang kita miliki sepenuh kita ada Allah yang beri masalah pada kita saya selalu berpesan pada benda-benda ini pada tuan-tuan jangan kita rasa kecewa terlampau kecewa sampai kita rasa bahawa Allah Ta'ala tidak menyembelahi kita Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang beri masalah kepada kita Dia nak tengok macam mana pengharapan kita pada Allah Nabi Ibrahim hey, seorang sorang dia berhadapan Mana ada umat Nabi Ibrahim ni Penyokong kuat tak ada Tapi Allah Ta'ala sebut Ibrahim kana umat Dia merupakan umat Dia seorang dia Tapi dia tu umat semangat dia besar jiwa dia besar sehingga ada selawat dituju pada Ibrahim sehingga sebut bapa kepada Ugamu ini bapa kepada kita millata Ibrahim millah Ugamu yang dibawa oleh Ibrahim walaupun orang tak pun tapi Ibrahim semangat dia kuat itu bahagia suruh sembelih anak siapa tak sedih tapi bahagia Bahagia apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata bahawa aku sokong kamu. Bahagia apabila Allah Taala kata pun jangan takut Muhammad. Itu kebahagiaan letak pada keyakinan kita pada Allah. Baik, tabsyir duniawi. Yang ketujuh <clears throat> Yang ketujuh Dia panggil syikayah Ataupun syakwa Ia adalah ayat rungutan Allah tentang sikap degil manusia. Allah menukilkan dalam Al-Quran ini perkataan-perkataan hamba-nya yang degil ianya adalah jenis ayat apabila Allah menceritakan tentang perkara yang mereka tak munas Peka- Allah Ta'ala menceritakan tentang kata-kata mereka yang tak munasabah seumpama seperti Allah nak kata tengoklah betapa teruknya mereka ini, tengoklah kata-kata mereka. Atau kata-kata mereka yang mencabar dan menghina Nabi, memang kedudukan kebanyakan Nabi-Nabi adalah rendah dalam dunia. Tetapi sa uh, sampai ada yang mencabar dan menghina Nabi, atau pembawa dakwah maknanya bukan Nabi saja dihina tujuan mereka menghina begitu adalah untuk tundukkan pembawa dakwah dan menghalang mereka dari menyampaikan dakwah jadi cara untuk kena ayat-ayat sebegini apabila ada perkataan qala ataupun qalu. dari wahyu tadi qul. Nah, qala ataupun qalu. Contoh ayat syikah itu, wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjurana min al-ardi min al-ardi bua. Tu ayat surah Isra ayat 90 dan mereka berkata kami tidak sekali-kali akan beriman kepada Wahai Muhammad Sehingga kau memancarkan matahari daripada muka bumi Jadi Syikayah ni satu rungutan daripada Allah Contohnya Allah Ta'ala kata Apa benda bumi tak benda begini Tak masuk akal langsung Seolah begitu Allah Ta'ala Makna ayat tu seolahnya begitu Allah Ta'ala sebut Dan menjawab kembali Apa yang mereka minta Yang kadang-kadang tidak munasabah Dan kadang-kadang untuk menghina Nabi Contoh dia kata Muhammad Aku nak ikut mu ni Mu mesti buat mari pada aku Ni mata air Muhammad aku nak ikut mu ni Mesti mu orang kaya Kalau tidak nak ikut macam mana mu miskin Tak ada duit Orang nak ikut orang ni kan mesti ada duit Duit okey lah ada pengikut Ada harta Nabi tak ada duit Modal dia anak Abdullah. Jadi hamba Allah, akhirnya dapat syurga. Kalau KP pilihan hari raya pun saya nak buat gini duit-duit nampak projek. Ha, bahasa juga nak sokong. Betul tak? Nampak. Ni projek Nabi akhirat. Akhirat pula tak ada orang pergi. Pak Mak tak pernah pergi. Nah, sama tak pernah pergi. Tak pernah pergi belakang akhirat. Tak ada lagi kita tengok iklan Jom travel ke akhirat Tidak ada lagi Turki ada Mesir ada Mekah ada buat umrah Travel akhirat tidak ada Nabi juga akhirat Nabi tengok apa yang berlaku malam Isra' Mi'raj Nabi tengok macam mana surga, neraka Allah Ta'ala bagi semua pada Nabi Berarti Nabi dia bercakap hak akhirat Dia tiba-tiba nak mari tahu projek akhirat surga tu Hak tak nampak depan mata Mana manusia nak percaya Dia pun hina Nabi lah hina Wak mari begitu, wak mari begini, wak mari begini Allah Ta'ala jawab Allah Ta'ala ceritakan kembali Wa qalu lan nu'milaka hatta tafjura kami tidak sekali akan beriman kepada Muhammad Muhammad sehingga engkau mancarkan mata air dari bumi bagi kami. Maknanya aku sokong mu ni mesti ada benda. Kadang-kadang minta dengan benda tak pernah siapa. Allah ayat-ayat syikayah ini rungut tak Allah Ta'ala seolah-olah Tuhan kata meminta apa benda tak masuk akal ini. Ha, kita akan jumpa dengan ayat tu nanti yang ke-8 Zajrun ini adalah jenis-jenis ayat teguran ada dua jenis kepada yang mengikut Quran dan juga kepada yang melawan dikira sebagai teguran membina atau nasihat yang berguna jika ia diberikan kepada Nabi dan umat orang yang beriman kalau kepada yang melawan dikira teguran keras kedua-dua teguran ini adalah untuk membaiki sifat manusia termasuk teguran yang membina pun ini susah sikit nak faham dia kata sebagaimana contoh ayat surah taubah infiru khifafan wa thiqalan wa bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'malun ta Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah Sama ada dengan ringan ataupun mudah Dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat Disebabkan berbagai berbagai-bagai tanggungjawab Berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu Pada jalan Allah untuk membela Islam Ini mikir amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui Dalam ayat ini Suruhan Allah adalah untuk semua sekali Umat manusia Waktu itu pergi untuk berjihad Allah pesan untuk kosongkan Madinah untuk berperang di Tabuk Tabuk ialah tempat yang jauh waktu itu musim panas musuh hendak mereka hadapi ini adalah ramai ditambah pula hasil kurma pada waktu itu sedang elok dan boleh dikutip itu semua adalah dugaan-dugaan berat untuk pergi berperang ramai sudah tidak mahu berperang dan beberapa orang munafik datang berjumpa dengan Nabi memberi alasan yang palsu. Di antara alasannya disebut inna buyutana aura. Rumah kami tak ada orang nak jaga dia Tak ada orang nak jaga rumah. Susahlah kami kalau ikut. Tapi Nabi beri izin. Ha. Kerana Nabi beri izin, Allah Ta'ala tegur. Ini dinamakan teguran yang membina. Terdapatlah surah ayat Taubah ayat 43 di mana Allah Taala tegur dan maafkan Nabi. Afallahu an kalima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladhi nasadaku wa ta'lamal kadhibin. Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Mengapa engkau izinkan mereka tidak turut berperang sebelum nyata bagi kamu orang yang benar dan sebelum engkau mengetahui orang yang berdusta. Baik. Mudah ya. Nak faham ayat ni. Teguran dua jenis Jika ditegur kepada Nabi Teguran yang membina ha, Jadi Kalau bak tegur ni Seorang yang uh, Belajar kaedah tafsir ni Dia kena Dia kena break dia tu biar makan sikit Kerana kita takut kita ulas ayat teguran kepada Nabi seolah-olah macam Allah Ta'ala marah pada Nabi tidak Teguran kepada Nabi Bukan Allah Ta'ala marah Tetapi teguran kepada Nabi dipanggil teguran yang membina nasihat yang baik Tak sama dengan Allah Ta'ala tegur orang yang lawan Nabi Tak sama eh Nada tak sama ha. Lalu dalam ayat ni Bila Allah Ta'ala suruh berjihad Tiba-tiba Nabi memberi izin kepada orang Tak mau berjihad apa tak apa Allah Ta'ala kata jangan buat begitu Muhammad Aku maafkan kamu Kerana Bila Nabi memberi izin Maka tak nampak siapa hak munafik Kalau Nabi tak beri izin Semua orang kena pergi Hak tak pergi itu munafik Masalah sekarang Nabi Beri izin Tak apalah Ada alasan yang kukuh tak apa Hatta sahabat seorang pun tak pergi jumpa. Nama apa? Kaab. Kaab bin Malik. Dia tak pergi juga. Munafik ke dia? Dah. Tapi dia macam Allah panggil melengoh-lengohkan. Dia siap dah semua sekali ni. Kalau kita rasa oh, ah, macam sakit lutut pula rasa. Ha, <laughs> gitu lebih kurang. Nah, ha? macam sakit lutut lah rasa macam sakit. Eh, nak pergi ke tak mau pergi? Nak pergi sama banyak lah macam macam nak mari kuliah lah. Bawa balik kerja pukul 6.30 Nak pergi ke tak mau pergi Nak pergi ke tak mau pergi sama banyak Nah, uh, hati tu nak pergi Dia bukanlah awal perintah Allah Sehingga Allah Ta'ala Suruh pulau dia Nah, dengan ayat ini Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajar kepada kita Bila berjihad Semua kena berjihad dan yang tak pergi yang banyak alasan itu ialah orang munafik lalu kalau kalau Nabi tak bagi izin nyatalah siapa dia orang munafik Ni Nabi Tak apa, tak pergi pun Lalu Nabi sebut begitu di, Ditegur oleh Allah Ta'ala Aku maafkan kamu wahai Muhammad Dengan apa yang kau buat ni Dan ayat Abbas Sawatawallah contoh Nabi ditegur oleh Allah Teguran itu bukan teguran yang Allah Ta'ala marah Tapi teguran itu teguran yang membina Nak suruh akhlak Nabi ni Orang panggil Nabi ni nak suruh Biar tidak ada ruang untuk musuh Tengok Nabi Mari kok ni pokir, okey Mari kok ni pokir. Sekarang contoh Orang cuba untuk cari ruang Nak condemn Nabi Sebagaimana golongan orientalis Dia telah tulis Buku-buku untuk condemn Nabi Contoh <clears throat> Disebut pada Nabi ni Seorang yang nafsu dia luar biasa sebab berkahwin dengan Aisyah yang masih kanak-kanak Sedangkan riwayat tu tak betul Nabi berkahwin dengan Aisyah Aisyah anak dara Muka umur 8 tahun Umur Aisyah 18 tahun Sebagaimana kata Asma Asma kata ketika perkahwinan Nabi Dengan Aisyah Asma ni kakak Kakak pada Aisyah Umur aku 28 Dan jarak aku dengan Aisyah 10 tahun Mana 18 18 tahun itu apa yang dinakalkan dalam kitab-kitab sirah Oleh kerana ada riwayat-riwayat berkenaan dengan Nabi ni Agak orang panggil Agak kadang-kadang orang yang panggil sunnah pun tak faham juga Dia jadi gitu Jadi kita sebenarnya kena faham Hadis Nabi ni sebagaimana sahabat faham Sebagaimana sahabat faham Contohlah anak bagi berkenaan dengan obat ubat Hadis berkenaan dengan ubat habatus saudak ke apa lah sehingga ada orang yang makan habatus saudak ni dia rasa eh tak jadi pun Nabi sebut jadi ha, nampak tu ada keraguan pada Nabi dan banyak lagi lah benda-benda sebab tu kita tengok amalan sahabat sahabat makan semua ke minum air kecil unta semua sahabat akan minum air kecil unta nak suruh sembuh dia tu seorang je betul tak ha. ni siapa awak pun nak pergi Mekah nak minum air kecil unta juga Ah, aku tak harap minum kecil unta ni aku takut unta tu tak kecil Sudan tu pergi kecil ha. balik mata lah mu <laughs> tak ha. jadi tak harap sangat saya ni <laughs> walaupun perbahasannya boleh diminum perbahasannya eh sudut fiqah tapi kepentingan memahami Sahabat faham Nabi macam mana tu Lah kepentingannya cukup-cukup penting lah saya, saya boleh sebut gitu Kerana Hasil daripada salah faham ni lah Jadi orang tuduh Nabi ni Tak betul Tak betul Nabi nikah dengan ramai Nabi nikah ramai Itu dunia yang Nabi boleh ambil Dunia lain semua Nabi buang Dan kalau tengok usia-usia Isi-isi Nabi Usia kawan ni, kawan ni, kawan ni Ramai yang ada hak mati di medan perang ha? Ada hak suami mati di medan perang jadi isteri Nabi Ada yang Allah Ta'ala suruh kahwin kerana Nak membuat adat-adat tertentu Contoh Zainab binti Jahshin Yang awalnya berkahwin dengan Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah Nabi yang aturkan perkahwinan mereka Nabi atur Sehingga Zaid datang bertemu dengan Nabi Zaid ni siapa? Anak angkat Nabi Anak angkat Nabi yang Nabi nak bin dengan Nabi pada awal Tapi Allah tak ada bagi Datang Rasul tak boleh duduk dengan Zainab Tak boleh duduk dengan Zainab Saya tak boleh duduk dengan dia Tak tak serasi macam mana Allah Allah Zainab kata saya pun tak boleh duduk Allah Ta'ala suruh sabar Nabi beritahu kena sabar Last sekali Allah Ta'ala suruh juga suruh berpisah dan Allah Subhanahu wa taala kahwinkan Zainab binti Jahsy dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara. Yang pertama nak sebut tingginya martabat Zainab. Yang kedua nak sebut bahawa ada awal zaman hari itu tak boleh pok angkat tak boleh kahwin dengan anak angkat. Pok angkat kalau kita ada anak angkat laki dah lepas tu kahwin dengan kawan tu perempuan tu Ha, kita tak boleh kahwin pula dengan dia tu Sebab Dia kira macam mana tak tahulah Ada orang jahiliah Nabi berkahwin dengan Zainab Walaupun Zainab ini boleh dikatakan Menantu angkat Nabi Menantu angkat Nabi Zainab binti Jahsy Kahwin dengan Nabi lah sekali ha, Tu nak buang satu adab Ada Pengaturan kepada Nabi Ini pengaturan yang memang betul-betul Allah Ta'ala nak bersihkan Nabi ni daripada semua sifat-sifat yang yang tak betul sehingga tidak ada ruang untuk condemn Nabi kalau apa-apa bab kalau ada ruang juga bukan salah Nabi tapi mungkin salah orang yang menghuraikan hak Nabi bawa tu tak betul boleh faham ni? tambah-tambah zaman sekarang macam-macam fatwa macam-macam simpan suhaib Bukhari dalam telefon, telefon tak hilang Simpanlah rumah-rumah dah masuk pencuri Aku heran sungguh Dalam masjid ni berlambuk Al-Quran pun orang masuk pecah tabung Adakah Quran tu lebih rendah daripada Sahih Bukhari? Hey. Eh, tapi heran tak? Ada orang percaya? Ha? Huh? Ada pengikut? Ada orang percaya? cakap kadzab gini, cakap menipu gini. Waktu saya pernah sebut bila kita cerita had kita jangan jadi dajjal. Kita cerita had pada orang. Jangan nak ambil hadis palsu cerita had Kita tak sedar, kita cerita had kita sendiri jadi dajjal. Sebab ada riwayat hadis palsu lah. Allah Mudah-mudahan Tuhan jaga kita Baik Sikit lagi Kadang-kadang Nabi ditegur kerana khilaful awla Perkara lebih baik dari yang baik ha. Kadang-kadang Nabi Allah tak ada tegur dia Muhammad Buat begini lebih baik Muhammad daripada mu buat begini Baik buat begini Ada ayat jenis begitu Teguran untuk menjadi lebih baik ha. Mu buat gini Muhammad okey dah tapi hak ni lebih okey tujuan semua untuk nak nampak nabi ni sebagai uswatun hasanah hak kita sebut dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah <clears throat> jadi kita buat di situ insyaallah kita sambung dan bola hadapan yang kesembilan tasliyah ha, ni kena faham betul-betul lah kerana ada dua tiga perkara yang pecahan daripada tasliyah ini <clears throat> cuma saya nak sebut tadilah bila kita faham Nabi dengan cara betul okey lah kita faham sungguh lah kita agama ini tapi kalau kita tak faham dengan cara sahabat faham maka rosaklah agama agama ni sempurna jangan salahkan agama ni sempurna agama ni tapi kaedah memahami itu mungkin berlainan Mudah-mudahan kita rahmati Allah Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita ketenangan hidup Allah Ta'ala campurkan Allah Ta'ala campurkan rasa-rasa yang tidak baik Allah Ta'ala buangkan daripada hati kita ni rasa-rasa tidak baik Allah Ta'ala masukkan husnuzan Sangkaan yang baik Allah Ta'ala masukkan sifat tawadduk Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat hidup tamu ke dunia Sementara nak tuju akhirat insyaAllah أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري الله الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته